Правильно мы в Москве договорились, что отдельно встретимся и обсудим уже и комплекс импортозамещения, вопросы, направления, и сфера безопасности, мы тоже не скрывали это. Есть о чем поговорить, особенно в связи с тем, что натовцы концентрируют все-таки на западных рубежах э, войска. Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине, вы это прекрасно знаете. Э, нас, да и вас это должно беспокоить, и, наверное, тоже, что э, они уже сделают шаги политики к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки и натовцы, выйти, э, помочь таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности, это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим, и, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы э, не допустили вот отрыва этой западной части и других частей от Украины. Ну, это моя такая позиция, но вы это знаете, вы точно знаете, это я знаю. А, поэтому здесь у нас тоже проблем не меньше, но уже не наших <laughs> проблем. Их проблем, которые нам придется решать. Вчерашнее непонятное поведение в Киеве президента Дуды, кстати, который практически ничего не решает. Польша вот занимается этими фейками. Поэтому в безопасности вы правы, я вас поддерживаю, здесь у нас проблем немало. Но мы их будем решать, мы ничего не боимся. Как э, в былые времена говорили, наше дело правое, и рано или поздно мы все равно победим.